फ्री की दुनिया में आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे साथ में बेल आइकन दबाना ना भूले चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं तो गाइस काफी फाड़ू गेम होने वाली है ये फ्री फायर की दुनिया में ये पबजी वालों के फाड़ के रख देगी आप समझ सकते हैं मैं क्या कहने वाली हूँ ये काफी खतरनाक एक्साइटेड गेम होने वाली है देखते रहिए आप लास्ट तक बने रहे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर एकदम फाड़ू गेम होने वाली है फाड़ू एकदम फाड़ू जो फाड़ दिया जाता है वही फाड़ू गेम होने वाली है ये हमारी फ्री फायर की दुनिया फ्री फायर वालों सबसे अधिक है तो गैस तो गैस मैं फ्री फायर की दुनिया में आ चुकी हूँ तो आप समझ सकते हैं फ्री फायर की दुनिया में आ चुके थे बंदों को लगाने वाली हूँ क्या जो आप समझ रहे हैं वही और दूसरा है आराम से ओ माय गॉड बंदे बंदे भाई खुशते तो रह जाता हूँ बंदे मिलते नहीं खोजो मारो खोजो मारे काफ़ी फाड़ू गेम होने वाली है आप देख रहे हैं कितना फाड़ू गेम है ये काफ़ी खतरनाक फाड़ू गेम है सबसे अच्छा सबसे खतरनाक इस चैनल है फ्री फायर की हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें साथ में बेल आइकन दबाना भूलें थैंक यू फॉर वाचिंग